bikin apa tuh kak hmm? bikin apa sepeda modal bisa kiri hmm. ada enggak ya naik ya, naik ya, naik kita coba Mama. sesuatu Nah, ini mungkin apa ini hmm? sepeda motor sepeda motor yang ada tempat duduknya ya. <laughs> Ini nih, bikin apa ini masih ada bang ada bang orang-orang di atas sini oh, orang-orang di atas sini terus ini apa ini gini hmm? apa itu orang jahat orang jahat ini duduk di kursi orang jahat orang jahat terus ini apa ini kakak pineapple ini oh. loh sama itu ini apa ini Hmm? Terus ini apa? motor. Siapa aja itu yang naik? Hmm? Siapa aja? Mama. Terus? Papa, adik. Adik, kakak nggak digambar. Enggak Nggak ada kakak. Aku gambar, aku gambar siap. Eh tapi harus ada ini. Hmm. -mm. Yes. Di sini kakak. Kakak di situ. Eh. Papa? Hmm? Papa ada? Ada di depan. Ini. Ini apa Papa troll ini ya? ya? Ini Papa troll deh ini. Pa. Hah? Pa. Itu Pa. Hmm. Papa jadi Papa Patrol. Hmm. Pa. <laughs> Lagi. Kok banyak ini kak? Papa trollnya kak. Mami pindah. Apa nih, bye bye. Ini apa sih ini kak? Hmm? Snail terbang. Snail. <laughs> Masa snail bisa, bisa terbang? Ini es krim ini ya. Hmm. Terus. Hmm. Apa ini? Monkey. Monkey. Ini apa ini? Apple bag. Apple bag itu apa? Apple bag. Apple bag. Ke depan apple. Hmm. Wow. Hmm. Gitu bang. Ini apa ini? Banyak sekali ini. Binatang. Binatang apa aja ini? Ini panda. Ini panda. Panda. Terus sini apa ini? Eh, burung. Nih. Siput. Hmm? Ayam putih. Ayam. Sama itu. Ini apa ini ya? spot spot oh dinosaur ya yang itu ya apa belum pernah waktu kecil mm -mm. ya wis lanjutin enggak kan udah enggak boleh naruh spot hmm, iya soal ditiru sama kakak ya wis lanjutin hmm? lanjutin menggambarnya ini papa video ya buat kenang-kenangannya kakak ini dadah